solamente ¿Me puede explicar uh, usted por qué viene aquí como paciente y no a donde otro doctor oftalmólogo en Guayaquil? Eh, tengo médicos hoy, tengo muchos colegas dentro de la profesión y en la especialidad del doctor Matamoros. A él lo conozco desde que éramos estudiantes de medicina. Eh, por una condición natural, yo soy congénitamente eh, afecto del ojo izquierdo He visitado médicos oftalmólogos aquí en la ciudad de Guayaquil a todo nivel. Eh, el doctor Matamoros hace 5 o 6 años aproximadamente eh, me repuso de un desprendimiento parcial de retina. Seguí rutinariamente y hace dos años tuve un desprendimiento total de retina y él me operó y me restituyó la visión y prácticamente me devolvió mi vida. Entonces es una persona que sabe y conoce lo que yo padezco y tengo que buscarlo a él. No puedo ser tan ingrato o tan inconsecuente buscar a una persona que no me conoce y que en lugar de ayudarme me va a dañar.